اما اون چه که ما مد نظرمون رو تو این جلسه بررسی بکنیم اون اتفاقاتی است که بین ما و امام زمانمون فاصله میندازه و بررسی بکنیم اتفاقات و جریاناتی رو که بین ما فاصله میندازه که هیچ در تاریخ بین مردم و ولی معصومشون فاصله انداخت مثلا ما ادعا کردیم خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما ادعای خیلی سنگین بقیه ادعا کردند حکومت حضرت موسی تشکیل بدن حضرت موسی پیامبر اول اولوالعزم خداوند در وصفش میگه تو که لنفسی تو رو واسه خودم ساختم اما رک به شما بگم نباید قیاس بشه با حکومت مهدوی اصلا قابل قیاس نیست و حتی بذارید محکمتر بگویم حکومت امیرالمؤمنین و پیامبر هم قابل قیاس نیست حکومت هم آیا فکر میکنید خدا ما رو بیخیال میذاره یا ایها الذین آمنو آمنو آیا کسایی که ایمان آوردید ایمان بیارید یعنی همین که بگی آقا من لا اله الا الله گفتم و اعلام کردم که من مؤمنم تمام شد ببینید به من بگید از حضرت یوسف تا حضرت موسی چند تا پیغمبر بوده هیچی پیغمبر 400 سال منتظر بودن گریه کردن خدا منجی رو رسون درس بگیر با گریه 170 سال ظهور حضرت موسی رو نزدیک کرد اینجا هم ببین یک کار مهدوی انجام میدیم فقط قرار چیکار کنه اون شب بشن آدم اش بریزه غلط کردم من دارم گناه میکنم ببخش بابا میگه 170 سال بخشیده از کجا معلومه 170 سال فاصله داشته